dit compagnie kidnappeur. Un monde qui a accordé avec moi, un monde qui a Et combien de monde qui a accordé avec moi? Hein? Un monde qui a accordé avec moi. Levez-moi, dans la compagnie qui kidnappeur, il y a un gouvernement là-dedans. Il y a un politicien là-dedans. Il y a un gen bourgeois là-dedans. Voyez, comme ça yo et pour moun ça gen. Gain euh ouais. Gagne international. Yes. Gagne international là-dedans. Parce que côté zam nan sorti a pays à connaît zam nan sorti. Yo connaît, yo connaît dans qui pays la vinn détruit. Yo connaît, pas inciter personne. Mais nous connaissons des âmes dans sortie. Pasteur Amel dit nous ça. Nous connaissons, nous connaissons, nous d'accord, nous siens. Si nous on 9 mm, on côté, il pas avec. Il ne avec. Puis il vous ne Nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. là? nous dit au nom de Jésus. Seigneur, maudit compagnie qui n'a peur dans le pays là. Et secteur dans le gouvernement qui a eh, importé, qui a alimenté kidnappé. Regardez, c'est un secteur ça maudit Au nom de Jésus. Dans la classe bourgeoise qui a alimenté kidnapper. pour mettre des ordres dans le pays. Nous maudit compagnons l'international pays qui a bypassé, qui a vendu illégal ça. Au nom de Jésus-Christ, nous maudit compagnie ça. Yes, dans le secteur bourgeois, ou bien le secteur vaudou, côté ZAM, soit sorti, il y a alimenté. Nous maudit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous réclamer liberté pour toute la plaine net. Pour la plaine, pas yam tourner. Toute que la plaine, nous marrer, nous m'enchaîner, nous. Marrer, nous. Et chaque département, a un gros trou qui fouille pour deux mois tomber là-dedans. Deux mois tomber. Deux mois tomber, deux mois tomber. Oh non! Yes, levez-moi de victoire au nom de Jésus. Nous tous dans tous 10 départements, nous ordonnons pour tout ça aurait été ouvert à jouer pour, pour de temps en temps, pour garder somme à arrêter, pour somme à arrêter des mots dans tout le pays. Hein. Arrêtez, oh, arrêtez. Oh. Combien de monde avec moi là? Hein? Arrêtez pour somme 91, somme 3, somme 7. Somme 5, somme 12, somme 10 etc. arrêtez, arrêtez arrêter, arrêter. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh non. Arrêtez, on plonge dans trop gros trou. Ah, on nous dit qu'il en soit ainsi. Regardez, me déplacer là Si, si bien aimé, la là, on bien aimé, on marche, nous ouvre sur les quatre portes. Il va dire, si elle bien aimé ça là, hein? il va aller. Mais il faut entendre ça. Il faut entendre ça encore. on a des machines demandez nous pour nous veiller quoi nous Il y a une quatre portes. Toyota. Il y a Nissan Patrol. Ne zo yo ve kon nou nan la ria avèk yo. Gade yo bandi nou wèm nou pi bandi nan sas pa nou wazè yo. Ve kon nou, e koun ya la, mab ban nou doa. Kitèm pou an entepwèt? Pou nou katan di pi bè, mè mi kwa la bit nou. Gade yo. Mais ça nous dit dans pays au nom de Jésus. This is what we say in this country in the name of Jesus. Nous dit ça bandi gagne gagne plus. We say what the gangsters have in their hands we have more. Et fidèlement yo gagne plus. My followers have more. Nous connaissons déjà qu'il y a plusieurs niveaux passés déjà. We already Et sanctionner fidèlement. Right now we will fidèlement sanction. I will give one follower a Si je besoin. If I don't find what I want in De très longtemps de ça. From time to from long time ago. recette. first formula pour pas prendre balle. So you don't take tirer sur nous pas They can shoot at you but they tirer sur nous nous pas shoot at us but we haven't Et m'a deuxième recette. I gave a second formula. recette ça trois When I saw the formula was m'a deuxième recette. I gave you a second formula. I say you block the guns. Deuxième recette ça marché. The second formula bloqué au nom de Jésus. The guns were blocked in the name of Jesus. ça encore. I saw it was too minimal. Mba ou toasyem resep Ni kouri de bandi avek zame E sa fet mèm ya Aleluya Toasyem resep sa Kouri de bandi avek zame Ou ni a li fet trop Evangeli Sandri ou ma fet sa toutan Evangelist André Ma, he did that a lot of times Sefer Nevezar Prisye Lot Mounvezar Ndi nou kounyam amnon katriyem weseb Katriyem weseb alonje men sou li Non selman zam blokè E kounyam prononse sou li Levanjil pa fet sa prononse The gospel is done with statements Aleluya. L'Evangile pa fète sa pronose. Kateryèm kolon l'Evangile la. Je di am denou se pronose. Bon mèche l'Ampè yana pou an bagay. Ou ni am ban koman se saksyonè fidèl mwen yo. Sinon selman chitay nan blokè. Se pou nou blokè. Se pou nou pronose. Declère. E pronon se ou kras e mote a machin nan E se nan Ou pa gran yon wap fe de plou Mpa wap fe lot bagay Pa den moun a faw lon jeme sou machin nan O nou de Jezi pastamel la Motel bloke Aleluya Mem pwisos ki bloke zan nan Se men pwisos akop kras e mote Se men pwisos akop kras e mote Aleluya Ekoun ya nou pa fe sa De pou moun leglisa pa fe sa ma plaka tou Mèche nou tout an non di la Non sèlman blokè moun te masin Poutout moun kawè soubaman e masin Mèche nou tout non. an di la Mèche nou tout an di la ou du feu. Fire! on the car! Alléluia. Let me give you the facts. Comment faire un nouveau converti pour vous même baptiser? How come a new converted, who's new believer, is not la even baptized? Côté, en côté. He's working on the side. Nos avec un Toyota tout neuf And a company brand new car. Et puis dans la rue, monsieur croisé du vent. And the car, the gangsters they quatre portes, pas côté pour le passer. They opened their four doors. Gangsters with their guns. pour côté de machine. And they aimed at him. Monsieur the car. Recette le Not a little sword. A little sword cannot do that. <laughs> C'est mon bien I gave you the testimony. He will, he will come here. He, was in the first service. l'autre côté. I was elsewhere. Mais prochainement, il maintenant conférence. le pour tout le monde But next time he will be Mais ça, le sang de Jésus. So everybody can semble bloquer, avec ça, blood I can put fire on a car. Non seulement marche, on can mettre du feu sur nèg I could put fire on the gangsters themselves. I would like oh, for somebody to come and try something with me. Oh my god. Regardez, monsieur Kidnapper, yo. All the kidnappers. Regardez, m'a dit nous ça dans pays I will tell you. Faut qu'on monde nous mette à genoux devant. There's somebody you need to bow down in front of them. Mais je ne qui m'éveille qu'a fait dans le paysage. I don't know the wonders I can do in this prêt. I am so ready. Moins la chair, plus l'esprit. Minus the flesh, plus the spirit. Parce que nous ne pouvons pas jouer. Pastor, now I know you don't ah, play with these things. I don't have any Level up, everybody, level up. Arrest them. tête en bas. What's going on in the country that everybody bowed down to the gangsters? Moi, des nouveaux convertis, peut-être, nouveaux convertis ici, nous pouvons mettre du feu. Se pa degre nou ka fè nou met di fè ya Mè se degre pa mnèm baso la Se lòm mnèm baso la Se degre pa mnèm pataje avon moumant anè Sikwons tasyèlman On moun gade kinnape nou pa mèm pedi tan nou Passez devant fidèlement. Nous pas Don't waste your time with my followers. Ah, I have been telling you that. Don't waste your time with my followers. Oh, Nous cap dominer là. Ça que tête toi. dominating right now. What you have in your hands. is dominer Dambala. Ça que tête toi. Is he criminal? Is he a devil? I dominate. Ça que tête toi. What you have other? What other you have? Agwe. Agwe I dominate. Dominer. Ça que tête toi. What do you have? Est-ce que coup de couteau? Mon domine, sac dans tête malade tête, trois têtes, sept têtes. Mon domine, sac dans tête êtes oh. La sirène, la reine des la des côtes. Mon domine tout. Sac dans tête petit principauté. êtes un des choix à l'acheter. Pour ça, ça A yon kote mwa pa la volan la. Li ki ne pot 100 milyon amel nan peyi ya. Mwande pou wey yo do tout kote, tout kote. Je se omni prezan de le peyi. Tout kote, tout kote. Keseyem nan benir. Keseyem nan benir. Keseyem nan benir. Keseyem nan benir. Gade, gade. Ouvi kwa mwa charef siyatey. et be proud. Il y a nom Jésus-Christ. C'est sous dos Jésus Pamna. C'est pour tout le monde réaliser que Jésus Amel qui est très puissant dans le pays. Pastor Amel that is all powerful in this country.